風屋祭りかかはい今日は風屋祭り初企画ドッキリを仕掛けていきたいと思いますで仕掛ける相手はもちろん犬山たまきちゃんですはいということでたまきちゃんだったらね 引っかかってくれるんじゃないということでこのスマートフォンを使ってね電話をかけてドッキリを仕掛けようと思うんですが内容がもしも風見まつりに急にお金を貸してと言われたら玉木ちゃんは果たしてどういう反応をするのでしょうかということをねちょっと検証していきたいと思いますまあ私だったらねお金貸してって言いそうじゃない <laughs> いや言うでしょ なのでそこで玉木ちゃんが果たしてお金をねすんなり「あいいよ」ってポンって貸してくれるのかこうめっちゃ怒るか <laughs> いやもうめっちゃ怒ってきたらちょっとねなんか謝って許してもらえるのかなって気もするけどまあ玉木ちゃんなら大丈夫でしょうちょっと試しにねちょっともうそわそわしてます今から <laughs> はい早速ドッキリを仕掛けていこうと思いますいっくぞ はいじゃあねせっかくドッキリを仕掛けるのに電話をかけて出なかったら嫌なのでまずね出てくれるかどうか確認しときましょう玉木ちゃん相談があるんだけど電話かけてもいいお返事来た早いですね暇だなあの子よしということでね早速かけてみますか <laughs> はい着信違った発信と もしもし。あ、もしもし、たまきちゃんお疲れ様です。お疲れどうしたのなんかすいません急に突然なんかちょっと前はコラボとかでいろいろお世話になって、うん、ありがとうございました <laughs> どうしたの <laughs> 改まっていやなんかすいません突然連絡してなんかたまきちゃん最近どうですか仕事とか最近の仕事はい最近は、はい、えっ、ー、と YouTube 頑張ってるよ あーなんかすごいですよねチャンネル登録とかもすごい伸びて <laughs> ねなんか、すいません急にちょっと相談があって、うん、なんか私ちょっと前にクレジットカードを作ったんですけどへえこれか持ってるんよなんか使いすぎちゃってお金を今月払えそうになくて <laughs> また金ないのちょっと前の出来事なんですけどなんかそれお金が足りないと思って 毎月お金を借りてて、はなんか牛島くんじゃんそう <laughs> 牛島くんみたいな状態にはなっててなんか結構その、お金借りてる金額が割といくら今54万、うん、あー54でまあまあ返せるんじゃないそうなんですけどでも毎月生活費とかもあって、その返済に回せるのが全然お金が足りなくてでちょっとなん でしょうなんか半分とかでも借りれないかなと思ってああ、お金ね。お金の貸し借りは私友達とも親ともしないんだよね。あうん、仲悪くなりたくないかいら、お金の貸し借りは親で、親でもしないんやけはいど、なんかでもうん、そうですね割とちょっ とずつでも返していきたいと思ってるので金稼ぐプラン考えんなら手伝ってあげれるあー金稼ぎのプロやからいやでも私玉木ちゃんみたいにのりやママみたいに絵もうまくないし、そのいやでも YouTube で収益化まあ通ってないならいろいろ方法はあるよああじゃああんまりお金は貸したくないなみたいな お金は貸してあげたい気持ちはあるけど、うんうん。私の人生の決まり事として友達と親にお金貸さないってのを決めてるからそこを破ることができないって感じん。ああ、なるほど。仲悪くなりたくない松井ちゃんとえー、どうしたらいいかしら。そうねうーん割とそのお金をね、 あんまりこう借りて回ってるっていう状況を早くなんとかしたいなって思っててどうしたらいいんだろうなんか私借金のことって詳しくないからさ、何が一番早く返せる方法なのかがわからないんだよね。多分うん借りてるお金にさらに知り合いから借りてもはいどんどんその借りるなんていうのサイクルに乗っかっちゃってるからそうなんですよねもそうそどれこかで困っちゃってて私も本当に どこかで手は打たないとな。どうしようと思ってでなんか今相談できる人が玉木ちゃんしかいなくてうんうんうんうんうんそうな。何に使ったのクレカの金。お酒とかああ、う酒ん言うて酒そんなにかかる <laughs> なんかパチとかだったらわかるけど。 <laughs> まあそうなんですけどもうお酒もそうですしまあやっぱりそうですね 生活費が結構大きいかなっていう生活費そんなに金かかってんのそんないいとこ住んでんのいや全然全然自分の神社に住んでて全然それは難しいですね今の収入だとで借りれないかなっていう相談でしたなるほどねいくつか手はあってうん まずはボイス販売だなボイス販売そうボイス販売で松井ちゃんの生態さえあれば録音はできるわけじゃん、んまあ、実質まあ松井ちゃんの人件費はかかっちゃうけど実質0円で、まあ、ボイス販売して松井ちゃん声綺麗やからうんありがとうボイス販売でなんだっけ農民さん、はい、に買っていただくあとは、まあ、収益化通ってないから YouTube は無理だとしても、 ショールームとかツイキャスとか他のプラットフォームでの配信を増やして、うんまあ、そこは投げ銭できるはずだかはいら投げ銭していただくとうんかうんうんあとはもう一層そのすいちゃんの借金をネタにしはいてクラウドファンディングで助けてもらうとか <laughs> 確かその3パターンかな考えうるところまあはそうです多分私に借りても次別の人に借りると思うわあなるほど 結局その金融会社から借りてるのが私に変わっただけで、やってることが変わらないから、まずそのサイクルから抜けるために別のことをやらないと、多分返せないと思うやっぱりじゃあ利息が増えてでもちゃんと返した方がいいってことですね、働いてそうね、まあ、利息が増える前に早急に手を打った方がいいボーイズ販売をもう今日にでも取って明日にでも販売した方がいい <laughs> なるほど、まあ、なんか結構お金ない話とかお金貸してくださいって、うんうん 相談しちゃって本当にすいませんいやいいよまあ友達に言うしかないしなあのこれ全部うん全部嘘です <laughs> 何この電話何 <laughs> ごめんなんだごめん <laughs> 動画回してるのごめん何なの <laughs> いや今、うん、ちょっとドッキリを仕掛けようかなと思って <laughs> 寝起きなんですけどこっちはニートだから15時に起きたんですよいやなんか玉木ちゃん面白いこと言うかなって思ったら言わなかったソワジェなことしか言わなかったじゃん 顔がってでもでもあきちゃんのねまあでも本当はすごくいい人っていうのがやめろでも柴田いい人説みたいなやるな <laughs> あでもあのホモは嘘つきって言うじゃないですか <laughs> ホモは嘘つきの語録を覚えるの <laughs> いやいやありがとうございますじゃあ動画編集頑張ってお金稼いで収益化通すように頑張ってはいありがとうございますえてかさあの あもう犬山玉木じゃ佃煮の量で話しちゃってるけどさ、 <laughs> はい、私クレカ持ってないよえじゃあ全部電金払いなんですかそうだってクレカ持ったら私絶対破産するもん <laughs> ソシャゲに超課金しちゃうからさあえ毎月したいややばいやばい私あのアイドルマスターシンデレラガーデン300万使ってるから <laughs> それそれ今のもじゃあ動画に載せときますいいよいいよこれ生放送で言ってるから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 するなもうバイバイお疲れ様じゃあねバイバイバイバイはいということでドッキリを仕掛け終わりました皆さんどうでしたか どうなんかヒヤヒヤしたよね途中でねたまきちゃんがガチギレしてきたらどうしようと思ってました私も正直ねだってめっちゃ怒ってる人にさ「てってれードッキリでした!」なんて言ってるさマジで絶好もんだよいやもうヒヤヒヤしてましたがたまきちゃんの場合はお金の相談をされた時に一生懸命一緒に解決策を考えてくれるっていうねうん友人の鏡のような 例でしたてか玉木ちゃんいい人すぎないか <laughs> はいということでこれからも玉木ちゃんとは仲良くやっていきたいですねうん <laughs> またね次他のお友達にもドッキリを仕掛けてみようと思います次はねなんかこうリアクションをわーっと出せるようなドッキリを仕掛けてみたいですね <laughs> はいということで皆さん次回の風宮祭りのドッキリにご期待あれ バイバーイたまきちゃんありがとうイエーイ今日 <laughs> も動画を見てくれてありがとう次に見るのがこの動画その次に見るのがこれあその前にチャンネル登録は絶対よろしく